ikke så tosset det. Nej. Det er det altså ikke. Men det må ikke være mindre. Så vi, vi, I må ude i parken. Så Jamen, jeg det, det, det, vi, vi, kunne, den kunne blive lavet mindre, hvis det var. Ja, det siger det, det siger, den må ikke blive lavet mindre. Ja. Nu jeg min ord tilbage i, at man kan så også godt have spillet noget deroppe. Så når det står nok. Ja, det står nok, så kan man godt det. Ja. Her er den. Det kan jeg godt sige. Det er først den første, jeg fandt for og komme tilbage til den igen. Og her er også et trækul. Og her, ej, her er bælge rundt omkring. Her er den. Og den er fin, den her. Og gå op af alle steder fra. Og der er to retter bænke. Mhm. Hvad kan I forlange mere? At den her er helt sikkert stor nok, jo. Altså, i hvert fald, den bliver ikke, jeg ved ikke, ikke, om den kan blive så stor. Jamen, det snakker vi også om. Vi kunne tage den, vi kunne prøve en, en af kanterne væk. Kan vi prøve at skridte den op, bare for at få en idé om, hvor stor den er? Ja, den er, den er imponerende, den er, Den her. Kan vi 18 meter. Det er meget. Det er den der med stolperne op og så ud i vind. Ja, det er det. Ja, ja. Men, det var, men det var den i... Øh, det er den næste, vi skal se på. Den har også den, den samme ja, måde, den er konstrueret på. Ja synes um, er rigtig godt om den der sådan, pavillon, og jeg kan godt lide det røde tag. Jeg synes ikke, at spirer det vil være placeret hjemme i København. Der er måske, selve pavillonen er, det, er måske lidt for stor, men uh, øh, det kan jo gøres lidt mindre, hvis det er. Ikke? Men uh, ikke for meget mindre. Men så kan, så kan folk jo ikke være der. Den her har allerede fået tre stjerner. Og det er ikke blevet mindre, efter jeg står her face to face med den. Tværtimod. Jeg 100 stemmer jeg på den her. Og nu er vi bare spændt på den næste, vi skal se. Den har også fået ja, tre stjerner fra mig hjemmefra. Men øh, den er super, den her. Den, er, den, den, altså. den, kan, den er jeg super. Kan godt, jeg kan godt lide den der. Ja, den er, den er super. Det ene mere sådan et stopover, vi laver der. Vi skal til St. Louis. Jeg leder efter, om, om jeg kunne finde noget størrelse og pris på den her. Ja. Er det en lommehandel? Er det her? Den er sgu da smart, den her. Og det er også bedre kvalitet end den anden. Men jeg har nok ikke penge nok med. Den har også en rød, men jeg går ikke noget med at have en sort også. Men... Jeg læser, hvor vi... Har du, har du frose? Nej, for jeg har nok ikke penge nok med. Er det en anden, du har købt? Den anden, den, den, den er for lille, og det her er ikke så god kvalitet. Altså, det der det er i hvert fald bedre produceret. Men du må godt låne Jeg synes godt nok, den er super flot, ja, men du må altså. låne lidt, til vi kommer hjem. Så. Er det ikke super flot? Det er flot jo. Hvad står der på den? Lady, Lady Rider. Hvad betyder det der, ja, Rider? Lady Rider, det, er, rider, det betyder... Øh, hvad hedder det? Øh, et rejse, et rejse. rejser. En æble på hesteryg, eller... Er det det her? Jamen er det til... Ikke, ikke specielt. motorcykel, eller hest, ja. eller sådan noget rocker, en rocker, en, en lady rocker. Men så er det ikke en til mig, altså. Jo, jo, det er en til mig. Hvis du Det står i hvert fald dame på. Ja, ja. er lady. Du jeg har ikke penge nok, så så jeg ikke. Is it for you? 79.44. So be one, 76, 77, 78, 79, and 80. No, <laughs> you have one left. Jamen, det gik til at slå til. Hold da op, det var er godt, den, den der også. Super. Nu skal jeg have bestik i ryggen her. Den er godt nok god. Den bliver jeg godt nok glad for. Men hun havde ikke en pose til den. Thank mm-hmm. you.